ဦးနမ်းမောင်ဒေါ်ကြည်ကြည်မာဦးစောမင်းလွင်ဒေါ်နိုင်နိုင်ဝင်းသူမြတ်တော်ဝင်ကုမ္ပဏီဗဟိမင်းသားစုမုံရွာမြို့နှင့်တရားနာယောဂီများဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမိဘနှင့်သာသမီအကြာမှန်ကန်သော အမြင်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော် ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကို ရှင်ဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုံကို အာယုံပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကဗ္ဗကောတိဟိပိဂရေကဗာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်သထာဇနီစွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါးသွဲအစုလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကို ကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညေသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဍကျိန်ဖန်များစွာ ရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီ။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 ဒီကောင်းစိတ်နဲ့တရားဓမ္မဟောပြောနာယူကြရအောင်မိဘနဲ့သာသမီအကြာမှန်ကန်သောအမြင်များလို့ဆိုတော့မှားရင်းတဲ့အမြင်တွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိတာစေတယ်ပေါ့မိဘကိုပြုစုလုပ်ကြွေးရမယ် မိဘကိုရွတ်သွေးလေးစားရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအဆုံးအမဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသာဖြစ်တယ်ဒီအဆုံးအမဟာကဘာမှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အဆုံးအမလည်းမဟုတ်ဘူးကဘာလူသားအလုံးလိုက်နာနေတဲ့အဆုံးအမလည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတွေကဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အခါမှသာလင်း လူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟာမိဘနဲ့သားသမီးအကြာမှန်ကန်တဲ့အမြင်များကို ရရှိကြတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတည်ရှိနေမှသာလင်ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာตาရအေးချမ်းပြီးတော့ဘဟုဇနဟိတအများကောင်းစားဖို့အတွက်ဘဟုဇနဒုက္ခအများချမ်းသာဖို့အတွက်ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ် မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမကွယ်ပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမင်္ဂန်သောအမြင်တွေကွယ်ပြောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်လူသားတို့ရဲ့လူလောကကြီးဟာကျဆင်းသွားပြီနောက်ဆုံးမှာတရိษံလောကအဆင့်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုတာတတိထားကြဖို့ပေါ့နော်တမန်အပြင်တော့ဘုရားဗဒဝင်သူတော်စင်ဒီငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကလေးက မာတာပိတုဥပဋ္ဌာနမိဘဆိုတာပြုစုလို့ကြွေးရမယ်ဆိုတာငငယ်တည်းကဒီအတွေးဟာဝင်လာတာအဲ့တော့ဒီအတွေးဝင်တာမြန်မာလူမျိုးတွေမှသာဒီအတွေးဝင်တာကဘာမှာရှိတဲ့လူကြီးတန်ပေါင်း9000ကျော်သောလူတွေကြားထဲမှာဒီအတွေးမရှိတဲ့လူကအများကြီးပဲအဲ့တော့လွယ်လွယ်နဲ့ဒီအတွေးရတယ်လို့တော့မအောင်မေ့နေနဲ့ မမှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေဆိုတာလောကမှာရှိနေတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်တုန်းကခစ်ပြိုင်ဖះနဲ့ပြိုင်တို့ပွင့်လာတဲ့အစိတကေတကမလာဆိုတဲ့အစိတဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နတ္ထိကဝါဒကိုဟောပြောနေတဲ့ဥစ္စေရဝါဒခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ material listing ပေါ့ရုပ်ဝါဒီလို့ပြောမှာပေါ့ material list ရုပ်ဝါဒကိုဆွဲကင်ထားတဲ့အစိတအဲသူရဲ့ဟောပြောချက်ထဲမှာငင်းပယ်မှု10မျိုးအဓိကထားပြီးပြောတာအဲ့ဒီမှာဘာပါတော့လို့ဆိုတော့နတ္ထိမာတာနတ္ထိပိတာဒီစကလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တိုက်ရိုက်ပြန်လို့ရှိရင်နတ္ထိမာတာ အမေဆိုတာမရှိဘူးနတ္ထိပိတာအဖေဆိုတာမရှိဘူးတဲ့သူ့အမြင်ကနော်လောကမှာအမေအဖေမရှိဘူးလို့ပြောခြင်းဟာ အမေကိုအတိမတ်မပြုခြင်းနဲ့အဖေကိုအတိမတ်မပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဝါဒဟာအလွန်ကြမ်းတမ်းရက်ဆက်ပြီးတော့လူလောကကြီးကိုတရိษံအသွင်ရောက်ရှိသွားအောင်တွန်းပို့တဲ့ ဝါရာကြီးတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ပေါ့အဗဒံကြောက်เสียကောင်းတဲ့ဝါရာကြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အယူဆကအဋ္ဌိမာတာအဋ္ဌိပိတာအမေဖေဆိုတာရှိတယ်အမေကိုအတိမတ်ပြုတယ်အဖေကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဒီလိုရှိတာနော်အမေဖေကိုအတိမတ်ပြုခြင်းအပြင်မိဘရဲ့ခြေဆုတရားဆိုတာလည်းရှိတယ်ဆိုတာအတိမတ်ပြုပြီးသားဖြစ်သွား ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကြတော့မာတာပိတုဥပဋ္ဌာနံပန္တိတပညတံတပ္ပုရိတပညတံလို့သဗ္ဗိတုတ်တံမှာတော့ဒီလိုဟောတာတာရှိသေးတယ်မာတာပိတုဥပဋ္ဌာနမိဘကို ပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းသည်ပန္တိတပညတံပညာရှိသည်အတိမတ်ပြုသော အရာ ဖြစ်တယ် တပုရိသပညတံလူတော်လူကောင်းတွေအတိမပြုတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်လို့ဒီစကားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာမိဘကိုပြုစုလို့ကြွေးသိမ်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အယူဆကိုယူဆတာဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းကသာလင်မိဘကို ပြုစုရတယ်ဆိုတဲ့အယူဆယူဆတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့လူတိုင်းဟာ မိဘရဲ့ခြေဆုတရားမပြောနဲ့မိဘကိုတော့အတိမမပြုဘူးလို့ဆိုတာမတမထင်ရှားတယ်နော်ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပင်လင်းမိဘကိုစော်ကားမော်ကားပြောတာတို့မိဘကိုဒီတပ်ဖြတ်ကျူးလွန်ပြီးတော့မာတုကာရကကံပိတုကာရကကံကျူးလွန်တာတွေဆိုတာတော်တော်လေးတွေ့လာရတယ်ပေါ့ဒါဟာ မိဘအပေါ်လေးစားမှုကျေးဇူးတရားသိတတ်မှုဟာယွန်နေလာတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဖော်ပြဒီလိုယွန်နေလာခြင်းဟာ ကောင်းတဲ့အတွင်လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးဆိုရမယ့်အတွင်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်လာဒါကိုတတိထားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားထွန်းကားနေအောင်မိဘဆိုတာရှိတယ်မိဘရဲ့ခြေဆုတရားဆိုတာရှိတယ် မိဘကိုပြုစုရင် ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်မိဘကိုစော်ကားရင် မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတွေးခေါ်အမြင်တွေလူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့ကြားမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲကြီးလူရင်ကျေးမှုတွေရဲ့လူရင်ကျေးတို့ရဲ့ကြားမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှိနေဖို့ဝိုင်းဝန်းပြီးဆောင်ရွက်ကြအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသုကတဝိနည်းလို့ခေါ်တယ် မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာတစ်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်အများအကျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလုံးဝကောင်းကျိုးရနိုင်တယ်အခြေအနေကောင်းမှဒုက္ခဆိုတာလဲလာတယ်ဟိတနဲ့ဒုက္ခတွဲလာတာဖြစ်တယ် မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေကအာဟိတလို့ခေါ်တယ်အာဟိတတွေလက်ခံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခနဲ့ပဲတွေးမှာပဲနောက်မှာဟိတဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုလက်ခံထားမှသာလျှင်ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ချမ်းသာစိတ်ကိုရမှာဖြစ်ဒါကြောင့်မို့ဟိတဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးကို တွဲဖက်ပြီးတော့သုံးထားတာဟိတဆိုတာအခြေအနေကောင်းတာကိုခေါ်တာ ဒုက္ခဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပြောတာဆိုပါစို့အခုတ်ကူမျိုးကြည့်တရားကြီးဖောက်လိုက်တဲ့အခါကျသွားရလိုက်ရအခြေအနေတွေကောင်းမသွားဘူးလားအဲ့ဒါအခြေအနေကောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သွားရလိုက်ရလွယ်ကူအယောင်းဝယ်တွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ဒါကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝလာတယ်ဆိုတာဒါကိုဆိုလိုတာနော် ဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာတွဲဖက်ထားတာအခြေအနေကောင်းမှဒုက္ခဆိုတာရတာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေမကောင်းရင်ဒုက္ခဆိုတာမရနိုင်ဘူးအခြေအနေကောင်းဆိုတာစီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းရှိတယ်ပညာရေးအခြေအနေကောင်းရှိတယ်လူမှုရေးအခြေအနေကောင်းရှိတယ်အဲ့လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းရှိတယ်ဆေးရုံကြီးတွေဆေးကန်းကြီးတွေရှိရင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းလို့ပြောရမှာပဲ အယောင်းဝယ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လို့ဒီမှာရောင်းရည်ဝယ်တာတွေကောင်းတယ်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းတယ်ဆိုစီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းလို့ပြောရမှာတက္ကသိုလ်ကြီးတွေဖွင့်ထားတယ်ကျောင်းကြီးတွေဖွင့်ထားတယ်ဒါကပညာရေးအခြေအနေကောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲဒီလိုအခြေအနေကောင်းတွေမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဒီမိဘနဲ့သားသမီးအကြားမှာ မိဘဆိုတာရှိတယ်အမေဖေဆိုတာရှိတယ်အမေဖေပေါ်မှာ ပြုစုလို့ကြွရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရတယ်အမေဖေကိုစော်ကားရင် ပြစ်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီအမြင်ဟာဟိတလို့ခေါ်တယ်ခြေနေကောင်းအဲ့ဒီအမြင်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးလူလောကကြီးဟာตายာချမ်းမြေ့ပွဲဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခဆိုတာကိုရမှာပဲ အကယ်၍ဒီအဆုံးမှအယူအဆဒီအမြင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူလောကကြီးဟာဟိတဆိုတာပျောက်ကွယ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလည်းပဲပျောက်ကွယ်သွားမှာပဲလို့ဒီလိုပြောတာနော်အကြောင်းကျိုးဆိုတာဆက်ပြီးတော့နေတာဒါကြောင့်မို့လို့တမန်လို့မအောင်မေ့နဲ့မင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာပါနေတာပဲမာတာပိတုဥပဋ္ဌာနာဒါမင်္ဂလာတစ်ပါးမင်္ဂလာတစ်ပါးနဲ့လူတိုင်းသိတယ်တကယ်ကိုမင်္ဂလာပဲဒါက ဒါတကယ်လို့ပျောက်ကွယ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သွားရောပြဿနာတွေအများကြီးတက်လာလိမ့်မယ်လူလောကကြီးရဲ့အခြေအနေတစ်ခုဟာအများကြီးဆုတ်ယုတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်အေးဒါကြောင့်မို့အဋ္ဌိမတာအဋ္ဌိပိတာမိဘဆိုတာရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဆဟာဘုရားမြတ်စွာလူပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောပြောထားလို့ ဒီအမြင်ဟာရရှိနေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်အဲ့ဒီအမြင်ရှိနေမှ ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်အဲ့ဒီအမြင်မပြောက်ကွယ်အောင်ထိထိဆောက်ရှောက်ရမယ်သူကတောဝဘိခဝေသူကတဝိနယောဝဒိဋ္ဌမာနောဘဟုဇနဟိတာယဘဟုဇနဒုက္ခယလို့မြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောထားတယ်မြတ်စွာဘုရားပဲဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပဲဖြစ်စေလောကမှာရှိနေသည်မြတ်ကာလပတ်လုံး အများတရားဝါတွေချမ်းသာဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အေးကောင်းပြီသားသမီးနဲ့မိဘကြားမှန်ကန်သော အမြင်များလို့ရသော်ဘုရားရဲ့အမြင်ကိုရှေးဥစွာပြောကြရအောင်ဘုရားမြတ်စွာကမြမာကြီးကိုကိုးကွယ်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗြဟ္မနိစင်းဆိုတာဒီဗြဟ္မာကိုးကွယ်တဲ့ဝါဒပဲဒါနာမည်သာလွယ်တာကောင်းကင်ဘုံက ခော့ပဲသာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဗြဟ္မာကိုးကွယ်တာပဲဗုဒ္ဓဘာသာလွယ်ရင်ဉာဏ်နဲ့ဘာသာတွေအားလုံးဟာခော့ဆိုတဲ့တကုရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြတာအကြည့်ပဲပြောမယ်ဆိုရင်နတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတွေအကြည့်ပဲအကုန်လုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကသာနတ်ကိုးဝယ်တာမဟုတ်တာနတ်ကိုးွယ်တဲ့ဘာသာတွေကဘာဖြစ်လဲနတ်ရဲ့မဆာမှုမြေရန်မျောလင့်နေကြမျောလင့်နေနတ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်နတ်ကလွယ်ရင်တခြားကျေးဇူးတင်စရာမရှိဘူးသမင်းကြွေးတာတောင်ဘုရားသခင်ကကြွေးတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့အမေဖေဖေးရောင်သွားဘူးလား မေဖေကပြောမှငါချက်ကျွေးနေတာစားနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျွေးတယ်ဆိုရင်တော့ငါစော်ကားရရောက်တယ်လို့ဒီလိုတောင်ပြောရလိမ့်မယ်ဖြစ်နေတယ်နော်တကယ်လက်တွေ့ကျွေးနေတာအမေဖေကကျွေးတာအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်မှုတွေဟာတလွဲရောက်သွားပြီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးတတ္တဟတိတထာဂတတ္တဘောဓိမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်တာ တကိုယ်ကိုယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးအတိညာကိုယုံကြည်တဲ့ကြောင့်အတိညာဖြင့်ဆုံးမချမှတ်ထားတဲ့ဆုံးမစကားဟာဟောပြောထားတဲ့တရားဟာအလွယ်မှာမရှိဘူးလိုက်နာရှင်းသုံးလို့ရှင် ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်ဒါကြောင့်မို့လိုက်နာဖို့ပဲလို့တယ်ပေါ့လိုက်နာရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုအားကိုကိုတဲ့စိတ်အကယ်၍မလိုက်နာဘူးဆိုရင်ငါကိုကမိုက်တာငါဘုရားစကားနားမထောင်ဘူးဒီလိုပဲ ပြစ်တင်စရာရှိတယ်ပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်ရသော်ဘုရားကမြမကိုးကြတဲ့လူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာမိဘနှစ်ပါးကိုဘာပြောလို့ဆိုရင်မိဘကို တလေးတစားအိမ်ဥမှာထားပြီးတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်ကြတဲ့သာသမီတွေဟာမြမာနဲ့အတူနေတဲ့သာသမီလို့ဒီလိုကင်မွန်တက်ပေးတာမြတ်စွာဘုရားမိဘကိုလေးစားလို့ရှိရင်ဒါမြမာကို လေးစားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ခေါဏဟာနဲ့ကြွာသွားတယ်နော်ခေါဏကမိဘကကြွေးနေတဲ့ခြေဆုကိုတာဖယ်ထားပြီးဖရာသခင်ကကြွေးတယ်လို့တွေးတာအခုကအေးမိဘဟာဖရာသခင်ပဲလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်တယ်နော်ဒါတခုရသော်ဘုရားကလက်တွေ့ကြတာကိုပဲလက်ခံပြီးတော့ဟောပြောတယ်တဘာဝကြတဲ့တရားကိုမှတ်သားကြ လောကလူတွေကလက်တွေ့ကိုကြော်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ပဲရောက်ရောက်သွားတတ်တယ်ပညာအသိပညာဟာလက်တွေ့ကိုကြော်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ပဲရောက်သွားရင်လမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့မိဘကို ပုပ္ပါစရိယာတဲ့လက်ဦးဆရာလို့ဒီလိုနာမည်ပေးတယ်ရသော်ဗျာလက်ဦးဆရာတဲ့ဟုတ်တယ်သာသမီတွေထွန်းကားလာတဲ့အခါမိဘတွေကသွန်သင်ဆုံးမကြရတယ် ငယ်ငယ်လေးတဲ့ခုကြည့်လေဘုရားဘာသာမိဘတွေဆိုရင်ဖះရှိကလေးလေးလဲဟုတ်ချီခိုင်းတယ်ရှခိုးခိုင်းတယ်တန်ဃာတွေနဲ့တွေ့ရင်လဲဟုတ်ချီခိုင်းတယ်ရှခိုးခိုင်းဒါလေးတွေဟာသင်ပေးနေတာလေဣတိပိသောသင်ပေးတယ်တန်ဖို့တွေသင်ပေးတယ်သင်ပေးနေတာပဲဓမ္မောတတသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုကျောင်းမနေခင်ကတည်းကမိဘတွေကသာသမီကိုသင်ပြီးတော့ပေးလာကြတာဒါကြောင့်မို့ လက်ဦးဆရာမြေတိုက်စွာ မာတာပိတမိနင်ဖဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားဖြစ်တဲ့ပုပ္ပါစရိယကိုတရုပ်ဖော်ထားတဲ့စကားများတာဖြစ်တယ်ဒါဘုရားရဲ့အဆုံးအမတစ်ခုပဲเนาะဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမိဘဟာတဲ့ဘဟုပကာရာဘိက္ခွေမာတာပိတရောပုတ္တနာသာသမီတွေအပေါ်မှာမိဘကျေးဇူးကြီးတယ်ကျေးဇူးများတယ် ဘာဖြစ်လို့ခြေဆုများတယ်လဲမိဘရဲ့ခြေဆုကိုပြောပြသမှာလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့အခြေအနေတရားကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားစကား၃လုံးနဲ့ပဲပြောခဲ့တယ်နော်၃လုံးနဲ့နဲ့ပြောတာတယောက်စီပြောခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးမျိုးပြောမှာပေါ့ဟောမြတ်စွာဘုရားကမိဘရဲ့ခြေဆုတရားဆိုတာပြောပြပါဆိုရင်မိဘဟာသာသမီတွေကိုအာပါဒကာ ဘေးရန်မကြရအောင်ဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်ဒါတခုပောတကာကျွေးမွေးခဲ့တယ်နို့တိုက်တာကစပြီးတော့သာသမီကိုကျွေးခဲ့တယ်မစားရတဲ့အရွယ်အစပြီးကျွေးလာနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဣမတ္တလောကတ္တဓာတိတာရောဒီလောကကြီးကိုလာခွင့်ပေးတယ်ဒီလောကကြီးကိုပြတယ်အဲ့ဒီ ကျေးဇူးတရားတွေကိုသေချာအလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်အလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဒါပုံမှန်အားဖြင့်မိဘတွေကသားသမီးတွေပေါ်မှာတင်ရှိတဲ့ကျေးဇူး၃မျိုးလို့ဒီလိုပြောရမယ်နော်ကျေးဇူး၃မျိုးဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝပက်လက်လေးပဲအိတ်တက်သေးတာအဲ့ဒီချိန်မှာမိဘကမဆောင်းလျှောက်ဘူးဆိုရင်ဒီကလေးအသက်ရှင်ဖို့မလွယ်ဘူး မစားတတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာ노တိုက်ပြီးတော့ကြွေးခဲ့တယ်မကြွေးဘူးဆိုရင်ဒီကလေးဟာတက်ရှင်မှုမရှိဘူးနောက်တစ်ခုမိဘတွေကဒီလောကကြီးကိုမပြဘူးဆိုရင်ဒီကလေးဟာလူ့ဘဝရောက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တွေမိဘမပါဘဲနဲ့လောကကြီးမှာမွေးဖွားလာတာလို့ရှိမှမရှိတာ အမေဖေရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ပဲအသက်ရှင်ပြီးတော့ကြီးထွားလာကြရတာလေအဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုသာသမီကမိဘအပေါ်မှာတင်ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမိဘအပေါ်မှာတင်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မာတာပိတုဥပဋ္ဌာဏမိဘကို တုံ့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုထိုက်တယ်ပြုစုလို့ကျွေးတဲ့ ਨੇ လောကကြီးမှာ လူရလူဖြစ်လာတာတူးတဲ့ဖြစ်လာတာတူးတဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတချို့ကပြောလိမ့်မယ်အမွာဘူးကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုရောနော်ဒါလည်းတယောက်နဲ့တယောက်သိတာမှမဟုတ်တာနော်မတော်တဆတွဲမိကြတာသာရှိတာလာတော့ကကိုတယောက်တည်းလာတာပဲအကုန်လုံးလောကကြီးတဲ့ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတဲ့အခါမှာဘသူနဲ့အရင်တွေ့ရတော့ဆိုအမေဖေနဲ့ပဲအရင်တွေ့ရတာပဲအမေဖေနဲ့အရင်တွေ့တာ ဒါပုံမှန်အနေထားအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်မိဘဘက်ကကြီးပဲအသာစီးလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာလားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာရှင်းလင်းနားလည်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့တချို့သာသမီတွေကပြောရမယ်မိဘကပဲကျေးဇူးရှိတာလားသာသမီကရောမိဘပေါ်ကျေးဇူးမရှိဘူးလားလို့ဒီလိုလဲပြောကောင်းပြောလာလိမ့်မယ်နော်ခဏိခေကြီးကိုနည်းနည်းစစ်ဆေးကြည့်ဒါကပုံမှန်အနေထားတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာ ကနေ့ခေတ်ကြီးမှာအပါရကပောတကနော်ကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်တာတို့ဣမတ္တလောကတဓာတိတာရောတို့ဆိုတဲ့မိဘရဲ့ခြေဆုတရားတွေကိုမိဘတိုင်းကလှုပ်ဆောင်ရလားလို့ဆိုတာကိုစဉ်းစားရတချို့မိဘတွေကခဏိခေတ်မှာဆိုရင်ကမ္ဘာလောကမှာကြည့်နော်သားသမီးကိုလူလောကလာခွင့်မပြုတာတွေမရှိဘူးလား လာခြင်းတိုင်းလာလို့မရဘူးမင်းမလာခဲ့နဲ့ရောက်လာရင်တောင်ခြုံကြားပြစ်ထန်ရှိသေးတယ်လေဩအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ तू ကဘယ်သူကစကျေစုဝတ္တရားပြက်ကွက်တယ်လဲဆိုရင်မိဘကစပြီးဝတ္တရားပြက်ကွက်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုရှိလာတယ်နော်အပါရကဘောဓကကျွေးဝေးဆောင်ရှောက်အောင်မှာမူမိဘကမဆောင်ရှောက်ခဲ့ဘူးလမ်းမေးပြစ်ခဲ့တယ် ဆေးုံနေမှာဆိုရင်တော်တော်များများကြားနေရပြစ်ထားခဲ့တယ်မိဘလစ်သွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဟုတ်ပြီပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်မိဘဟာသားသမီးကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှုံးလို့လူသားဖြစ်သွားတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိဘကိုကျေးဇူးတင်ရမှာတော့သိချတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်ရတော့ဆိုတော့ကိုကမိဘကို ပြန်ပြီးတော့ ပေးနိုင်တာရှိတယ်လို့မပေးနိုင်တာတခုရှိတယ်ဘယ်လိုမှအတုံးလဲလုံးလို့မရတာဆိုတော့အတုံးလဲလုံးလို့ရတာဘာလို့ဆိုအာပါရကစောင့်ရှောက်တယ်အမေဖေတက်ကြီးလာတဲ့အခါကိုကပြန်စောင့်ရှောက်တာလုံးလို့ရတယ်အမေဖေအသက်ရွယ်ကြီးလို့ကိုကလည်းအသက်ရွယ်ရလာလို့တိထက်လာလို့မိဘကိုပြန်ကြွေးတယ်ဆိုတာဒါလည်းလုံးလို့ရတယ် စောင်းချောက်တာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ကျွေးတာလည်းလုပ်လို့ရတယ်လုပ်လို့မရတဲ့ပြန်ဆက်လို့မရတဲ့ခြေဆုကဘာတော့ဆိုဒီလောကကြီးကိုလာခွင့်ပြုတဲ့ခြေဆုကနဲ့တာမှမဟုတ်တာလေဒါကြတော့အတုံးပြန်လုပ်လို့ရပါမလားအမေဖေကကိုယ့်တဲ့အရင်မွေးတာလေကိုကလာခွင့်ပြုတာမဟုတ်ဘူးအမေဖေကသာလာခွင့်ပြုတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကျေးဇူးတရားကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားက မိဘကိုကျေးဇူးဆပ်လို့မကျေဘူးလို့ပြောတာတမန်အားဖြင့်ကျေးဇူးဆပ်မယ်ဆိုရင် ဟောဒီဣမတ္တလောကတ္တဓာတိတာတော့ဒီလောကကြီးကိုလာခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာကိုကတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆပ်လို့မရနိုင်တဲ့ခြေဆုတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အင်တမခြေဆုကြီးတယ်အခုဒီလောကကြီးတဲ့ကို မိကမိဘကလာခွင့်ပြုလိုက်လို့လာရပြီလာရတဲ့အခါမှာလောကမှာ ပညာမိမိအတွက်နော်ကိုကြီးပွားကြီးပွားကြောင်းပညာတွေသင်ရတယ်စီပါဥစ္စာတွေတိုးတက်ခွင့်ရတယ်အလုတ်ကိုင်းတွေလုတ်ကိုင်းခွင့်ရတယ်တရားဓမ္မတွေနာခွင့်ရတယ်တရားဓမ္မတွေရှင်းသုံးခွင့်ရတယ်ဒါတွေဟာလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုမိဘကလူလောကကြီးတဲ့လာခွင့်ပြုလိုက်လို့ဒီအခွင့်အရေးတွေရတယ်လို့ပြောရမှာပဲအဲ့တော့ဒီခြေဆုတရားတွေဟာဘုသူရဲ့ခြေဆုတရားလဲလို့ဆိုရင်မိဘရဲ့ခြေဆုတရားတွေ ဆက်လို့မကုန်တဲ့ခြေဆုတရားလို့ဒီလိုပြောရမှာเนาะအဲ့တော့စဉ်းစားစရာတွေကတော့ခုခေတ်မှာအများကြီးဝင်လာတယ်ပေါ့စဉ်းစားစရာဆိုတာတာမန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိဘရဲ့ခြေဆုဟုတ်တယ်မှန်တယ်မိဘရဲ့ခြေဆုကြောင့်ကိုဟာလူဘဝရောက်လာတာဆက်လို့မကုန်ဘူးဒါကပုံမှန်အနေအထားတခုပြောတာကဲဟုတ်ပြီ မိဘရဲ့ခြေဆုရှိလို့ဒါဒီလောကကြီးကိုလာခွင့်ပြုတဲ့ခြေဆုတရားတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကိုကတသက်လုံးမိဘရဲ့ခြေဆုကိုမမေ့တိုက်တော့ဘူးဒါသိကြပြီမမေ့တိုက်လို့တုံးဆက်တုံးဆက်ရမယ်မိဘရဲ့ခြေဆုတွေကိုဆက်ရမယ်ကဲအဲ့ဒီနေရာမှာလောကလူတွေ တွေးထင်လာကြတာရှိတယ်တွေးထင်လာကြတာရှိတယ်အသက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မိဘဆိုတာမိဘတိုင်းမိကောင်းဖကောင်းဖြစ်တာမှမဟုတ်တာနော်မိကောင်းဖကောင်းမဖြစ်ဘူးလေတချို့မိဘကဘုတရားကြည်မကြည်ုံနေမကဘူးကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့မိဘရောရှိနိုင်တာပဲလေအဲ့ဒါလို့ မိဘကငါးပါးသီလမလုံဘူးဆိုပါစို့ကိုချင်းတရားမကောင်းဘူးအဲ့ဒီလိုကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့မိဘကို သားသမီးကစော်ကားရင်ရောအပြစ်ရှိသလားလို့ဒီလိုမေးလာကြမေးလာတဲ့အခါကျတော့ဂျေဇုဆိုတာဂျေဇုပဲလေဂျေဇုဆိုတာဂျေဇုတရားမိဘကသားသမီးနဲ့ဘယ်သူကအရင်မွေးတာတုံးဆိုမိဘအရင်မွေးတာ မိဘအရင်မွေးလိုက်လို့မိဘကကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ဒီလောကကြီးတဲ့လက်ခံလိုက်လို့ကိုယ်ကဒီလောကကြီးတဲ့ရောက်တာလို့ဆိုတော့မိဘရဲ့ခြေဆုဟာကိုယ့်ပေါ်မှာရှိနေတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမိဘကိုစော်ကားလို့မရဘူးဒါမိဘကိုစေရနာဆိုးနဲ့တေစီလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒေါသနဲ့မိဘကိုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့မာတုကာရကပိတုကာရကကံထိုက်တာပဲ ဆိုးတဲ့မိဘဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့မိဘဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မိဘပဲတောင့်တောင့်ဘယ်မိဘပဲတတ်တတ်မိဘကအရက်တွေဘလို့တောင့်နေနေအကျင့်စာရိတ္တဘလို့ဆိုးနေနေအကျင့်စာရိတ္တဆိုးတဲ့မိဘကိုသာသမီကနေပြီးတော့ဟိုစောကားမယ်တပ်ဖြတ်မှုကျุလွန်မယ်ဆိုရင်တော့တပ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့မာတုခရကပိတုခရကကံထိုက်တာပဲမထိုက်ဘူးလို့မရှိဘူးเนาะဘာလို့တော့ဆိုတော့ အဆင့်ကိုကမိဘအဆင့်ကိုကသာသမီအဆင့်ပဲဒီနှစ်ခုကပြောင်းလဲပြစ်လို့မရဘူးပြောင်းလဲပြစ်လို့မရဘူးကိုကမိဘနေရာမှာမဟုတ်ဘူးသာသမီနေရာမှာပဲရှိတယ်လောကကြီးလာခွင့်ပြုထားတဲ့ခြေဆုကကိုခြေဆုသူမကောင်းတာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးသူမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကသူပဲခံရမှာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုမကောင်းလို့ရှိရင်ကိုခံရမှာဒါဒီလိုတွေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် မိဘမိဘပဲမိဘကိုစော်ကားလို့ရှင်မိဘမကောင်းလို့ပဲစော်ကားစော်ကားစော်ကားတဲ့အပြစ်ဟာကိုယ့်အပြစ်ဘာဖြစ်လို့အပြစ်ဖြစ်ရတော့ဆိုဣမတ္တလောကတ္တဓာတိတာတော့ကိုယ့်ကိုဒီလောကယူလာခွင့်ပြုထားတာအခြေစုကြောင့်ပဲလောကလူတွေကတခုကူညီလိုက်ရင်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရှိကြတယ်အကြီးအကျယ်ကူညီထားတဲ့မိဘကြတော့ကျေးဇူးတင်ရကောင်းမှမသိဘူးเนาะ ကျေးဇူးတရားကောင်းမှမသိပဲနဲ့ရန်စကားပြောတာရှိသေးတယ်ခမည်းကြီးတို့အဟွာလုံးလို့ကြုံမွေးတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါလို့လဲပြောရကြတယ်မဟုတ်ဘူးအဝါပြူတိုင်းမွေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အခုကဘောရှင်ဆိုတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါကိုလာခွင့်မပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခင်မှာလာခွင့်မပြုတာတွေအများကြီးပဲ family planning ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့မိသားစုထဲမှာတယောက်ပဲလက်ခံမယ်နှစ်ယောက်ပဲလက်ခံမယ်အခုကန့်သက်ကုန်ပြီနော်တယောက်ပဲလက်ခံမယ်နှစ်ယောက်ပဲလက်ခံမယ်ကန့်သက်လာကျင်တိုင်းလာလို့မရဘူးလာကျင်တိုင်းလာလို့မရလာကျင်တိုင်းလာလို့ရနေတာတော့တော်ခြုံပုတ်ထဲကဟိုဟိုတဲဆုပ်နဲ့အိမ်ဒီမှာတော့လာကျင်တိုင်းလာလို့ရချမ်းသာတဲ့လူကတော့လာကျင်တိုင်းလာလို့မရဘူးဆိုကန့်သက်တွေလောက်လာကြတယ်ခုခေတ် ကဘာနဲ့တဝမ်းကန့်တတ်မှုတွေလောက်လာကြပြီဒါဆိုးရုံမှုတစ်ခုလို့ပြောရမှာပဲနော်မနုဿတ္တဘာဝတုံလဘောလူ့ဘဝရဖို့ခဲရင်နေဆိုတာဒီနေ့တရုပ်ပိုးပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်ဗောထင်ရှားလာတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဥပဒေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဘောရှင်မလုပ်ရဘူးလို့ရင်ပြစ်တယ်ပြစ်မှုကျွလွန်တယ်တချို့နိုင်ငံတွေကျတော့တရားဝင်လောက်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတွေရှိသေးတယ် တရားဝင်လောက်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတွေဟာတရားဝင်လူသက်ခွင့်ပေးထားတာနဲ့မတူဘူးလားအေးလူလောကလို့ဒီလူရဲ့လူလို့သတ်မှတ်တဲ့အချက်ချင်းလည်းမတူကြဘူးဆေးပညာကလူလို့သတ်မှတ်တာဒီလှုပ်ရှားလာပြီးတော့တက်ရှူလာမှ အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်မှလူလို့သတ်မှတ်တယ်သူကလူလို့သတ်မှတ်တယ်ဗုဒ္ဓကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကလူလို့သတ်မှတ်တာဘယ်ချိန်ကစသတ်မှတ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘဝကသုတိစိတ်ကြပြီးတော့မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာကလလရေကြီးလို့ဆိုတဲ့အင်မတန်မှသေးငယ်တဲ့အဆက်ပြောက်ကလေးထဲမှာရှိတဲ့ပရိသေဝိညာဉ်စိတ်နဲ့စေတသိက်ကံမစားရုပ်30အဲ့ဒါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ရေပေါက်ကလေးလောက်ရှိတဲ့အနေထားလေးကစပြီးတော့လူလို့သတ်မှတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီဟာကိုဘာဖြစ်လို့အသက်ရှိတယ်လို့အသက်ရှိတယ်မရှိဘူးလို့ဘယ်လိုလုပ်သိရမလဲလို့ဆိုရင်ဆေးပညာအဆိုရကတော့သူကအသက်မရှိသေးဘူးနှလုံးမခုန်သေးဘူးဆိုရင်အသက်မရှိသေးဘူးလို့လူယူဆတယ်နဲ့တူတယ်နော်အသက်ဆိုဒီမှာ အသက်ရှူသည်ဖြစ်စေမရှူသည်ဖြစ်စေနှလုံးခုန်သည်ဖြစ်စေမခုန်သည်ဖြစ်စေအသက်ဇီဝိတရဲ့အထိပ္ပယ်ကဒီရေချီပေါက်ကလေးတဖြည်းဖြည်းချီထွားလာအောင်ဒီထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ထားတာဒီရေချီပေါက်လေးပုတ်သိုးမသွားအောင် ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ထားကိုဘုရားရဲ့အဆုံးအမကအသက်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အသက်ဆိုတာကိုဥပမာပါနဲ့ပေးတော့ဆိုရင်ရေနဲ့ကြာဥပမာပေးထားတယ် ရေဟာကြာကိုလန်းဆန်းပွင့်လန်းနေအောင် ဆောက်ရှောက်ထားသလိုပဲဇီဝိတကလည်းပဲလူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာကိုဆက်လက်ရှင်သန်နေအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအကယ်၍အသက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အခုလူဘဝရောက်လာပြီးအသက်ရွယ်ရလာပြီးတော့အသက်ချုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်၃ရက်လောက်နေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲပုတ်လားအဲ့ဒါအသက်မရှိတော့တာသိချာ အကယ်၍အသက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်မေ့မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာတလားမေ့နေနေတနစ်မေ့နေနေဒီတစ်ခါတော့နိုင်ငံခြားမှာဆိုအနှစ်15နှစ်အနှစ်20မေ့နေတာရှိတယ်လေအသက်မရှိဘဲနဲ့အသေးလိုဖြစ်နေဒါပေမဲ့မပုတ်ဘူးမပုတ်တာပါဆိုအသက်ရှိနေသေးတယ်အသက်ဆိုတဲ့ဇီဝိတက protect လုပ်ထားတယ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နေတယ်ဒါဒါမှမပုတ်တာနော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ ပုတ်တိုးပြီးတော့မသွားဘူးတဲ့ ကယ်၍အသက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပုတ်တိုးသွားတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာအသက်ကဘယ်ချိန်ကစတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင် ကလလရေကြီးကစတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဘောရှင်းလုံးလို့မရဘူးယဟန်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆေးပေးလို့ရှိရင်ကိုဝန်ကြဆေးမျိုးသွားပြီးတော့သေစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြီးရင် ပါရစိကကြတယ် လူတတ်မှုပဲနော်လူတတ်မှုအဲကျက်ဥနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့ကျွတ်ကျက်ဥကိုအသက်မရှိသေးဘူးလို့ယူဆတယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးမင်းရဒီကြက်ဥလေးတရံပေါ်လာပြီဆိုကြတဲ့ဒီထဲမှာဝိညာဉ်ကလေးရှိနေပြီသူကဒီကြက်ဥလေးပုတ်မသွားအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တာအသက်ကထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နော်အကောင်မပေါ်သေးတာနဲ့ အသက်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာနော်ကျက်ဥလေးဟာမိခင်ကျက်မကလည်းဝတ်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီကျက်ဥတွေကတဖြည်းဖြည်းရင့်လာတဲ့အခါမှာအကောင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာဖို့အခြေအနေက မျိုးစေ့ကလေးရှိကြတဲ့အသက်ရှိတယ်လို့ပြောရမှာဒါဒါကိုကျက်ဥစားရင်ဗန္နရိပဒကထိုင်သလားလို့ဆိုကျက်ဥကိုတရဝါလို့လည်းယူဆမယ် တရဝါလို့လဲတရဝါလဲဟုတ်တယ်တရဝါတော့ဟုတ်နေပြီအသက်ရှိတာဟုတ်နေပြီတရဝါလို့လဲယူဆမယ်သေစေလူတဲ့စိတ်လည်းရှိမယ်သေအောင်လည်းလုပ်မယ်သေလည်းသေမယ်ဒီ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်တော့ပဏ္ဏတိပတ္တကံထိုက်တာပဲအဲ့တော့တရဝါလို့မယူဆဘူးအသက်မရှိဘူးလို့ယူဆပြီးစားနေရင်တော့လေဟိုသေမှုတော့ဖြစ်မှာပေါ့လေ ပါဏာတိပါဒအင်္ဂါရတော့မပြည့်ဘူးလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဏာတိပါဒကင်းလို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါးပါးသီလလုံးလုံးချုံချုံမိမိတန်တန်ရှင်းရှင်းနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကြက်ဥဆိုတာကိုမစားကြဘူးပေါ့သိပြီးတော့အစိမ်းကိုမစားကြဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဆိုလိုတာအေးအသက်လို့တတ်မှတ်ဖို့ခြင်းဟာလောက တတ်မှတ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တတ်မှတ်ချက်မတူဘူးဆိုတာလေးကိုတော့တတိထားပေါ့ဒါကောင်းပြီလူဘဝရလာကြတယ်လူဘဝရလာပြီအဲ့လိုရလာတဲ့အချိန်မှာမိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံမှုဆိုတာနှစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီနေရာမှာဒီလိုတရုပ်ခွဲလို့ရ မိဘကကိုချင်းသီလမရှိဘူးသားသမီးကကိုချင်းသီလရှိတယ်သားသမီးကကိုချင်းသီလမရှိဘူးမိဘကကိုချင်းသီလရှိတယ်သားသမီးရောမိဘရော ကိုချင်းသီလမရှိဘူးနောက်သားသမီးရောမိဘရောကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဟော၄မျိုးမိသားစုကို၄မျိုးဒီလိုခွဲလို့ရဘယ်လိုအနေထားမှာပဲရှိရှိ သားသမီးသည်မိဘကိုစော်ကားရင်အဖြစ်ရှိတယ်ဘယ်လိုမိဘမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စော်ကားရင်ကိုကသားသမီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ယာတုကနေမိသားပဲလေနေမိသားဆိုအထက်လူကြီးကိုပြန်ပြောမြှုပ်မှုနဲ့အဲ့ဒီမှာသူကအဖြစ်ရှိတာပဲဒါကိုတစ်ဖက်သက်လို့ပြောရမှာလားဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲနော်ခြေစုတရားဆိုတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့အရင်ရောက်တဲ့ကကိုယ့်ကိုလှုပ်ပေးထားတဲ့ခြေဆုတရားဆိုတာရှိတယ်။တင်းနေတာကိုယ်ကခြေဆုတင်းတာ။အေးဒါကြောင့်မလို့ကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့မိဘပဲဖြစ်စေမကောင်းတဲ့မိဘပဲဖြစ်စေသားသမီးကစော်ကားလို့ရှိရင်တော့ဒီအပြစ်ရှိတာပဲ။တခါဒီလိုခွဲတာလည်းရှိတယ်။အမေကတီလာရှိတယ်အဖေကတီလာမရှိဘူး။ပါဏာတိပါဒဒီ မာတုကာရကပိတုကာရကကံနှစ်ခုစလုံးကျွလွန်တယ်အမေရောဖေရောတတ်တယ်ဆိုတဲ့လူကြတော့ဘယ်အကုသိုလ်ဟာအကျိုးပေးတော့ဆိုတီလာရှိတဲ့ဟာကပို့ပြီးအကျိုးပေးတီလာရှိတဲ့အမေဖေကိုတတ်ရင်ပို့ကျိုးအပြစ်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မိဘနဲ့အမေနဲ့အဖေနှစ်ယောက်စလုံးတတ်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့အကုသိုလ်ကြီးတုံးဆိုရင်အမေကိုတတ်တာပို့အကုသိုလ်ကြီးတယ်လို့ ဘာဖြစ်လို့အမေကိုမျက်နှာလိုက်ရတာတုံးဆိုမျက်နှာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအမေက ပို့ပြီးတော့လောက်ရတယ်လေအဖေဆိုတဲ့လူကခက်ဝေးဝေးနေတဲ့သူဟိုအမေကအကုန်လောက်ရတာလေသာသမီပေါ်မှာပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာအမေကအဓိကဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမေခြေစုကပုံများတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာ ဒါကြောင့်ဟိုရှေ့ရထားတဲ့အခါမှာလဲမာတာပိတုပိတုမာတာလို့မခေါ်ဘဲနဲ့မာတာပိတုလို့ဒီလိုသုံးတာလဲအတိပ္ပယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အမေအဖေသို့တော်စာပေစကားအရာကြတော့မာတာနဲ့ပိတာဆိုတဲ့စကားနှစ်ခုဟာမာတုပိတုမှာအာအာအီအီဆိုတဲ့စကားလုံးအစဉ်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်မာတာကရှေ့ရနေရမှာပဲအဲ့ဒီဘက်ကကြည့်ရင်တော့ ဒီဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့သာသမီပုံမှာကျေးဇူးရှိလို့မာတာရှေ့ရနေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းကောင်းလို့ချက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမိဘမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သာသမီကမိဘကို ပြစ်မှားရင်တော့သာသမီမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ဒါကတော့တစ်ချက်ချမှတ်ထားမှာပဲဘယ်လိုမိဘမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သာသမီကပြုစုရင်အကျိုးရှိတယ်ဒါက တထစ်ချမှတ်သားရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားပဲကျေးဇူးရှိတာဟာမိဘသားလင်ဖြစ်တယ်သာသမီကကျေးဇူးရှိအဲ့တော့အမေဖေကကိုယ့်ပေါ်မှာအသာစီးရနေတယ်လို့တော့ဒီလိုမအောင်မေ့လိမ့်နဲ့သူကအရင်မွေးတာကိုရမှာပေါ့နည်းနည်းတော့အသာစီးရသို့တော့မိဘဝတ္တရားသာသမီပေါ်မှာထားရမယ်မိဘဝတ္တရားဆိုတာကိုလေမြတ်စွာဘုရားက ပုဒ္ဒဒါရတသင်္ကဟောလို့ဆိုတဲ့စကားပုဒ္ဒသင်္ကဟသားသမီးကိုချီးမြှောက်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာမိဘရဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝတ္တရားမချေလို့ရှိရင်မိဘမှလည်းအပြစ်တော်ရှိတာပေါ့ဒါဖြင့်မိဘကသားသမီးတတ်လို့ရှိရင်မာတုကာရကပိတုကာရကကံထိုက်တယ်လို့ပုဒ္ဒကာရကကံရောမထိုက်ဘူးလားလို့မေးကြရှိတယ်တတ္တိအတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ်သို့တော့ အာနန္တရိယကံလို့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးကံကြီးထိုက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့မရတော့ဆိုကိုကသာသမီကဒီမိဘကခေါ်လို့လူဘဝရောက်လာတဲ့ပုံကိုဆိုတော့ကိုကတဆင့်နှိပ်နေတယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းတဆင့်နှိပ်နေတယ်အဲကိုသားသမီးကြတော့ကိုကမြင်မှာပေါ့လူတွေကသားဖြစ်လိုက်အဖေဖြစ်လိုက်ကိုဒီလိုသွားမှာပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီအဆင့်မှကြတော့ကိုကဝါနေနေဝါငဲနေဝါငဲနေတော့ဝါကြီးဝါငဲဆိုတာဝါကြီးကရှ िख ိုးရတယ်လို့ရှိမှမရှိတာဝါငဲရပဲရှ िख ိုးရမှာပဲဒါကလောကရဲ့အစဉ်လာတစ်ခုပဲလေဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာမြန်မာပြည်မှာကိုပြောတာမဟုတ်ကဘာမှာကိုခြုံပြီးတော့ကြည့် သားသမီးနဲ့မိဘအကြာမိဘနဲ့သားသမီးအကြာဆက်ဆံရေးတွေဟာကျော်ပါလာတယ်ဆိုတာဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေရော့ကျလာတယ်ဆိုတာထင်ထင်ရှားရှားရှိလာဟိုတန်ခါရချားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုသားသမီးက16နှစ်ဆိုရင်အရွယ်ရောက်ပြီတဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့နေခြင်းတဲ့စီနေမှာပဲသွားခြင်းတဲ့စီသွားတယ် မိဘရဲ့အုပ်ထိပ်မှုကလွတ်တယ်လို့ဥပရိယသူတို့ဒီလိုဆိုကြတယ်ဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်သားသမီးကမိဘပေါ်တိတ်ပြီးတော့ဂရုမစိုက်ကြတော့ဘူးဆက်ရှင်နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်အတိုက်ထဲကငှက်ကလေးတွေကိုယ့်ကိုပြန်နိုင်ရင်ပြန်သွားတော့တာပဲဒီအတိုက်ပြန်မလာတော့တယ်လို့ပဲအဲ့လိုသွားကြတာငါညာတွေကတော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီညမပြေမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူး မိဘနဲ့သားသမီးဟာမေတ္တာနှောင်ကြိုးလေးတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာနှောင်ကြိုးလေးတွေရှိနေတာဟာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပဲဝတရားခြေပြမှုအတွက်မေတ္တာနှောင်ကြိုးလေးတွေရှိတယ်နိုင်ငံညာတိုင်းပြည်မှာကြတော့မိဘနဲ့သားသမီးဆုံတွေ့ဖို့ဆိုတာလွန်ခဲရင်းသွားတယ်သူတို့ဘာသာရေးနေ့တွေတို့နယူးယားတို့ဘာတို့မှဂရိကတ်ကလေးဂရီတင်ကတ်ကလေးတွေပို့ပြီးတော့ greeting card လေးနဲ့နှုတ်ဆက်တာပဲရှိတော့နောက်ပိုင်းတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်မြန်မာပြည်ကတက္ကကြီးတယောက်ရန်ကုန်ကပါပဲသူတို့နိုင်ငံခြားသွားပြီးအလုပ်ကင်လေးဆင်ပြေတဲ့အခါကျတော့သားသမီးသားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးတွေကငယ်ငယ်နဲ့ဟိုရောက်သွားတဲ့အခါကျောင်းနေ ကျောင်းကလူတွေပေါင်းသင်းနေနေဆိုတော့ကလေးတွေကမြန်မာအမူအရာသိပ်မရှိတော့ဒါကိုဟိုရင်းပေါ့နိုင်ငံခြားအသက်ဝင်သွားတယ်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့အမေရိကန်မှာဆိုအမေရိကန်လိုက်ဝင်သွားတယ်လို့ပြောတာသက်ဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့အဖေကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်သွားတဲ့အဆင့်ရောက်မြန်မာပြည်တုန်းကတော့အဖေကိုမေဖေကိုကြော့သွားတယ်လေဟိုကြတော့ဘာလို့တတလှုပ်သွား တတလောက်တာကအရေးမကြီးဘူးအမေဖေဝဘေးမဆိုင်ဘူး girlfriend တွေခေါ်လာပြီးတော့နေစဉ်လိုနေတာမိဘရှိမှာအဲ့ဒီတကားကြီးကဒါသူများတဆင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကိုအမေရိကသွားတဲ့အခါမှာလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားဒီကောင်လေးသင်္ကန်းဝတ်ပေးခြင်းတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ခေါ်လာမိတာတော့မှားပါပြီ ခေါ်လာမိတာတွေပြီးတော့မှားပြီတဲ့ခုချိန်မှာဘာမှတတ်နိုင်ဘူးသူအခုဘာကောင်းဆိုလားညာကောင်းဆိုလားသူဖြစ်နေရပြီတဲ့မကြေမနပ်ပြောရအဲ့တခါကြီးကနော်အမေဖေကိုတတာလို့လှုပ်သွားတယ်ဘာမှကိဘူးမဆိုင်တော့ဒါကသူတို့နိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးကဒီလိုရှိတာဟုတ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းချိုးသွားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားရောက်တဲ့မိဘတွေဟာ စိတ်နှလုံးချမ်းသာတယ်လို့မထင်ကြလိမ့်နဲ့သားသမီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုမရကြဘူးတဲ့သို့တော့လိမ္မာတဲ့သားသမီးတော့ရှိမှာပေါ့နော်မရှိတဲ့သားသမီးတွေလည်းရှိတာပဲဘုန်းကြီးတို့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုအဲဒီမှာတစ်နှစ်လောက်နေနေခဲ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးတော်တော်လေးသိလာခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုဘဝအခြေအနေတစ်ခုတွေဟာ သားသမီးနဲ့မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာ အမြင်တွေဟာပြောင်းလဲသွားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ပြောင်းလဲသွားပြီမိဘကလည်းသားသမီးကို မဆောင်ရှောက်တော့ဘူးသားသမီးကလည်းမိဘကိုမဆောင်ရှောက်ကြတော့ဘူးသိပြီးတော့အတိမမပြုတ်ကြတဲ့အနေအထားဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရောက်လာပြီလို့ဒီလိုပြော ဒါကကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးဆွေးရုံလာတဲ့လက္ခဏာလို့သူပြောနောက်တစ်ခါသူတို့နိုင်ငံတွေမှာဘာဖြစ်လာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်မိဘနဲ့သားသမီးကြားတို့ဆရာနဲ့တပည့်ကြားတို့တူတူပဲပေါ့ကိုသားသမီးဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ကလေးလေးကိုသွားပြီးတော့ရိုက်တာနှက်တာသွားမလုပ်လိမ့်နဲ့နော် ဗမာပြည်မှာတော့ရိုက်လို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့လွန်ကျွရိုက်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်မရိုက်သင့်ဘူးမရိုက်သင့်ဘူးဆုံးမရမှာဆုံးမတာနဲ့ရိုက်တာနဲ့တခြားစီပဲသို့တော့ဗမာပြည်ကလည်းရိုက်ခံဘုန်းကြီးတို့လည်းရိုက်ခံခဲ့ရတာပဲဆရာနဲ့တပည့်ကြရိုက်ခံရိုက်တာမကောင်းဘူးဆိုတော့ခုမှသိနော်ဆုံးမဩဝါဒပေးရင်မရဘူးရိုက်မှကြောက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကြီးကမှားတဲ့အတွေးကြီးပဲနော် ဒီကောင်ရိုက်ကိုရိုက်မှဖြစ်မှရိုက်မှကြောက်တယ်ရိုက်မှကြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးပြောတာလိုပဲသူတပည့်ကသာသနာပိုင်ဖြစ်တော့ဂျိုင်းကြီးနဲ့ဆွမ်းခံသွားတဲ့ခါတော့မှဂျိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့အဲ့လိုသွားတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ကြိုင်းနေတိုင်းနေယူလို့နင့်ကိုလူကကြောက်မှမဟုတ်ဘူးကြောက်တော့အမြောက်ဆောင်စွာလို့ဖြစ်နေနော် အမြောက်နဲ့မှရမှာမင်းကြိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့တော့လူကကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရိုက်ုံနဲ့တော့မကြိုက်ဘူးမကြောက်ဘူးနော်လောက်ရိုက်ရိုက်မကြောက်ဘူးရိုက်တုံးနေပဲတခါတခါကိုရင်တွေရိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်ပုတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကျရီသွားတာပဲရိုက်တုံးနာတာပဲမျက်ရည်တောင်မချောက်ခင်ကရီနေတာနောက်မလုပ်ဘူးလားဆိုလောက်ပြန်တာပဲဘာမှမထူဘူးအဲ့တော့ ရိုက်တာနဲ့တာဟာတဲ့နောင်ဘဝကျတော့ဘာအကျိုးပေးတတ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ရတာချောတွေပျက်စီးတတ်တဲ့အကျိုးပေးတတ်တယ်စားလို့ရှိရင်ကရင်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့လူတွေကကြက်ကြက်တတိထားဟိုဘဝရိုက်လာကရင်ပြက်တယ်ကရင်ပြက်တယ်နဲ့ခဏခဏပြောနေဟိုဘဝသူများရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါရိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်ကရင်ပြက်တယ်နော်အဲ့တော့ မရိုက်ဖဲနဲ့လိမ္မာရင်ကျေးအောင်နားလဲအောင်ဆုံးမတာဟာအကောင်းဆုံးပဲဂျိုးတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောပြပြီးဆုံးမတာဆုံးမတဲ့အခါမှာလူဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးထားရှိတယ်ယောဂတဲ့ဟာ၃မျိုးရှိတယ်တဲ့စေကုသစေကုစေဝါဒသကုသမှုခံရမှ အသက်ရှည်မဲ့လူနာလည်းရှိတယ်တဲ့ စေဝါဒသကုသမှုရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေသိမဲ့ကောင်းလည်းရှိတယ်တဲ့ကုသစေဝါခံရသည်ဖြစ်စေမခံရသည်ဖြစ်စေသူကသူချိန်တန်တော့ပြောင်းမဲ့ယောဂလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆုံးမဩဝါဒပေးရတယ်ဆိုတာခုနလိုပြုစုကုသမှုခံရမှအသက်ရှည်မဲ့လူနာမျိုးမခံရရင်အသက်မရှိဘူးဆိုတဲ့လူနာမျိုးလိုပဲ ဆုံးမဩဝါဒရမှကြီးပွားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာဆုံးမရမှာဆုံးမစရာမလိုဘူးသူကသူခုနလိုစိတ်ကုစရာမလိုဘူးသူကသူပြောင်းမဲ့ယောဂမျိုးတို့ကုကုမကုကုမရဘူးသေမယ်ဆိုတာမျိုးတွေတို့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဆုံးမဩဝါဒမှမရရင်ဒီလူကပျက်စီးသွားမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတွက်ဆုံးမရတာတဲ့ လူ၃ယောက်ထဲမှာတယောက်ပဲဆုံးမရမယ့်လူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအမျိုးအစားတဲ့ပါမှဆုံးမလို့ဆုံးမဖို့တန်ဖိုးရှိတယ်ဟိုအကျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူလောကမှာမိဘနဲ့တာသမီကြားဒီမှန်ကန်သော အမြင်ဆိုတာတွေကဝေပြချာနာလာပြီမိဘကတို့ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံခြင်းလက်မခံခြင်းလာကြဘူးဒါမှားရင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ မိဘရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာတောင်မိဘရှိတယ်တောင်အတိမမပြုတ်ခြင်းဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့လူလောကကြီးကပျက်စီးဖို့ဆိုတဲ့ဒီအမြင်တွေကမြင်လာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အမြင်ကြတော့နှစ်ဖက်ပဲလို့မြင်ရတော့ဆိုအေးမိဘဆိုတာကျေးဇူးရှိတယ်တီလာရှိသည် ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေမိဘကကျေးဇူးရှိတယ်ကျေးဇူးသာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာတီလာရှိတာမရှိတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တီလာရှိတာမရှိတာ သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလို့ဒီလိုတွေ့ရကျေးဇူးရှိတာမရှိတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဒီလိုဆိုရမှာเนาะသားသမီးကလည်းပဲထို့တူပဲတို့ဟာကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှုကျေးဇူးတင်ရမယ်ကျေးဇူးပြုရမယ်ဒီလိုဆိုရတယ်အဲ့တော့မိဘကလည်းသားသမီးကိုကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒါလို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့သွားနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ကိုသားသမီးဆိုပြီးတော့သွားရိုက်လို့မရဘူးရိုက်တာနဲ့ဘာလုပ်လဲ911နှိပ်ပြီးတော့ပလိတ်လှမ်းခေါ်တာအဲ့မိဘအဲ့ဒါဖန်ခံရတယ်နော်ဖန်ခံရတယ်သူတို့စီမှာဥပဒေရှိကလေးလေးတွေပြောမရလို့ရှိရင်ပြောလို့ရိုက်မယ်လို့တော့မအောင်မိတ်လိမ့်နဲ့နိုင်ငံသားမှာရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိဘကိုသားသမီးတောင်ကိုမပိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ် ရိုက်တာအားပေးเสียတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းဆုံးမဖို့ပဲတောင်းရှိတယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့ခိရဲ့အခြေအနေတွေဟာ ပြောင်းလဲနေတယ်တိုးတက်တယ်လို့ပြောခြင်းပြောဆိုးရုပ်တယ်လို့ပြောခြင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရသော်ဗျာအဆုံးမတွေရောပါသွားရင်အဆုံးမတွေပျက်စီးသွားရင်တော့ဆိုးရုပ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အတွေးခေါ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အဆုံးမတွေရောပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးရုပ်တယ်ပဲပြောရမှာ လောကကြီးမှာတိုးတက်တယ်ဆိုတာဟာအရင်ကလှဲစီးရတယ်အခုကားစီးရတယ်ဒါတိုးတက်တယ်လို့ပြောမှာပဲသို့တော့ခြေတုံးကလူငယ်လူရွယ်တွေဟာဆရာမိဘကိုယုံသိလေးစားကြတယ်ခဏယုံသိလေးစားမှုမရှိဘူးဒီဘိုင်းကဆိုးရုပ်တယ်လို့ပြောမှာပဲအဲ့တော့ဆိုးရုပ်မှု တိုးတက်မှုဆိုတာသူ့ဘိုင်းနဲ့သူရှိတယ်ပေါ့တိုးတက်တယ်လို့လည်းမပြောနဲ့ ဆုတ်ယုတ်တယ်လို့လည်းမပြောနဲ့တိုးတက်တာဆိုရင်ဘယ်ပိုင်းကတိုးတက်တယ်ဆုတ်ယုတ်တယ်ဘယ်ပိုင်းကဆုတ်ယုတ်တယ်ဒီလိုကြည့်ရမယ်သူကနဲ့သူခွဲဝဲခြားခြားမြင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့အနေထားတွေဆုတ်ယုတ်လာသလားဆိုးတဲ့အဲကောင်းတဲ့အနေထားတွေတိုးတက်လာသလားဒီတစ်ခုပဲကြည့်ရအဲ့တော့လောကကြီးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်ဝတ္ထုဘက်ကတော့တိုးတက်လာတာမှန်တယ်စိတ်ဓာတ်ဆိုင်ရာ လူတွေရဲ့အသိပညာဆိုင်ရာစိတ်ဓာတ်ရေးရာတွေကတော့ဆွဲထုတ်လာတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲပြောအောင်ပါပဲဒါကြောင့်မို့မိဘနဲ့တာသမီးရဲ့အကြားမှာမှန်ကန်သောအမြင်တစ်ခုဟာအမြဲတမ်းရှိနေဖို့လိုတယ်မှန်ကန်သောအမြင်တစ်ခုရှိအေးမိဘဆိုတဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့မိဘကလည်းပဲပုဒ္ဒဓာရတသင်္ဃောဆိုတဲ့အတိုင်း အမွေးထားတဲ့သားသမီးတွေကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်ငါတာဝန်ရှိတယ်ဆုံးမဩဝါဒပေးရမယ်သားသမီးကလည်းပဲအေးငါတို့ကိုမွေးကျွေးမွေးထားတဲ့မိဘတွေငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်တယ်ငါတို့ဟာယူသိလေးစားပဲပြုစုဆောင်ရှောက်ရမယ်ရသော်ဘုရားကဘလောက်ထီအောင်ဟောတာတော့ဆိုရင်တာယနံပါရိစရိယာယမာတာပိတုသူပန္တိတာဣတိဝနံပတန်တန္တိပစ္စတကိပမောရတိတဲ့ အသိပညာရှိတဲ့သာသမီတွေဟာတဲ့မိဘကိုပြုစုလုပ်ကြွေးကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြုစုလုပ်ကြွေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာချီးမွမ်းခံရပြီးတော့နောက်ဘဝကျတော့လေနတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ဒီလိုဟောထားတာနော်ဒီဘဝမှာအချီးမွမ်းခံရခြင်းနောက်ဘဝနတ်ပြည်ရောက်ရခြင်းဆိုတာမိဘကို ပြုစုခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖော်ပြထားတာအဲ့တော့စော်ကားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဘဝမှာကဲ့ရဲ့ခံရပြီးနောက်ဘဝမှာငရဲကြမယ်ဆိုတဲ့အပြစ်ရမှာပဲ။ ဒေသနာတော်ဆိုတာအပြန်အလှန်နှစ်ခုယူရတယ်အကောင်းလို့ရင် ကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုးလို့ရင်ဆိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုရှိအောင်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေတို့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဗုဒ္ဓဘာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေဘယ်လောက်ထိတည်ရှိသလဲဘယ်လောက်ထိလိုက်နာနေကြသလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဆုပ်တဲ့တိုးတက်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားနားလည်ကြတာဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုပ်ရဖို့ကြိုးစားအထုတ်ကြကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဒါမျိုးတွေမဆုပ်ရအောင်ကြိုးစားအထုတ်အောင်အေးအဲ့ဒီလိုမိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေဟာ ဒီကနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးလာပြီနောက်တစ်ခုပြောမိဘစကားဆိုတာသာသမီကနားထောင်ရတယ်ဒါကဇေဘုံရအပြင်ပြောတဲ့စကားခုနစကားကိုပြန်ကောက်ကြည့်မိဘကအကျင့်သီလမရှိဘူးပညာမရှိဘူးသာသမီကအကျင့်သီလရှိတယ်ပညာရှိတယ် ကဲမိဘကကိုယ်ဆုံးမလို့ရှင်အရက်ပလင်းယူခဲ့စမ်းအရက်ငှားစမ်းသွားဝယ်စမ်းဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်နော်အဲ့လိုမိဘရမရှိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုရှိလာရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်ဒါမျိုးကလောကကြီးမှာအခုမိခွန်းတွေကတက်တက်လာတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးတွေတက်တက်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမိဘကိုသာသမီက ဘာလုပ်ပေးရမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဓမ္မနဲ့ခြေဆုချရင်ခြေတယ်တဲ့တရားမရှိတဲ့မိဘတရားရှိလောက်အောင် သာသမီကမိဘကိုတရားတရားဖြစ်လောက်သွေးဆောင်ပေးရမယ်ကိုချင်းသီလမရှိတဲ့မိဘကိုချင်းသီလရှိလောက်အသိပညာမရှိတဲ့မိမမိဘအသိပညာရှိလောက်သာသမီကလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီသာသမီဟာမိဘခြေဆုကိုခြေလျအောင်ဆက်ရရောက်တယ် ဓမ္မနဲ့ခြေလည်အောင်ဆက်ရရောက်တယ်လို့ဒီလိုသုတ်တန်တစ်ခုမှအဲ့လိုဟောထားဟောထားသည့်အတွက်ကြောင့်မိဘရဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းကိုတော့သာသမီကအမပေးတိုက်ဘူးပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်ကပညာရှိလာပြီဆိုရင်နော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသာလဲကိုမိဘကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ပေးတဲ့နေတီဟိုကျောင်းမှာသောနဆိုတဲ့မထေမြတ်ရှိတယ် သူကငယ်စဉ်ကတည်းကယဟန်ဝတ်သွားပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်သို့တော့သူ့ဖေကတော့မုတ်ဆိုးကြီးဟောလို့ပြောလို့မရဘူးအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီသားကောင်လေးကိုမဖမ်းနိုင်တော့အိုမင်းလာတဲ့အခါကျတော့မှ ချော့မော့ပြီးကြောင်းခေါ်ပြီးဥစဉ်ကြီးကိုပေးထားတယ်ဥစဉ်ကြီးကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလောရမှာပဲ အဖေကအရက်ဝယ်ရင်တော့ဝယ်မပေးနဲ့ပေါ့ချော့မော့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖြော်ရည်လေးပါလေးဝယ်ပေးပေါ့ဒီလိုပဲလုပ်အောင်ပါပဲเนาะအဲ့ဒါလို့သင်္ကန်းဝတ်ပေးထားတဲ့အခါတေကန်ကြီးကြတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုအာယုန်နမိတ်တွေကသူလှုပ်ခဲ့တာတွေကအိမ်မက်လို့ပေါ်လာတယ်သူကပုတ်ဆိုးလှုပ်တယ်ဆိုတော့ခွေးတွေမွေးလှန်နေဓာတ်တွေလေးတွေများတွေနဲ့တောလဲတာ အဲ့တော့တရက်ဒီတေဂဏီမိန်မောလာတဲ့အချိန်မှာ သူ့ကိုခွေးတွေကဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ကြိုက်တော့မဲ့အနေထားမျိုးသူသွားပြီးတော့အိမ်မက်ထဲလို့မြင်ရတဲ့အခါကျတော့လောက်ကြပါအောင်လောက်ကြပါအောင်ခွေးတွေလားကုန်ပြီခွေးတွေကြိုက်တော့မယ်နဲ့အဲ့တော့သူ့သားသဘောပေါက်တယ်ဒါငရဲနမိတ်တွေထင်တာပဲငရဲကြတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့စေရီရင်ပြင်ကိုပွေ့ချီသွားပြီးတော့ ဥစဉ်ကြီးဥစဉ်ကြီးတတိထားဟောဒီမဲ့ဇေဒီရေပြင်ရောက်နေပြီဟောဒီဖះပန်းကိုလှူလိုက်ဒါလေးကိုလှူလိုက်ဖះကိုအောင်ပြုလိုက်ခွေးတွေမလာတော့ဘူးမကြိုက်တော့ဘူးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူအားရပြီးတော့ဖះကိုမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအကြောက်ကလေးပြေသွားပြီဖះကိုအာရုံပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှနတ်သမီးတွေလာနေပြီနတ်သမီးတွေလာနေပြီဆိုအာရုံကပြောင်းသွားတဲ့နော်အဲ့ဒီချိန်လေးမှာတည်သွားတော့နတ်ပြည်ဖြစ်သွားတယ် ကဲတင်လိုက်တာသာသမီကကဲတင်လိုက်တာအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကအဲ့လိုကဲတင်လို့ရသလားလို့ဆိုရတယ်သူကတေဂန်ဒီမှာဖြစ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအကုသိုလ်တခဏတာမြကဲတင်လို့လည်းရတေဂန်ဒီမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကလည်းပဲကုသိုလ်တွေလှုပ်ထတာကိုအခွင့်အရေးမရအောင် သူကလက်ဦးမှုယူသွားတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ တေဂန်နီမှာအလွန်အရေးကြီးတယ်တဲ့တေဂန်နီမှာသိအရေးကြီးတေဂန်နီအချိန်ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗမာတွေမှာတော်တော်များများအနာနာလူမမာနာလာပြီးတောင်မေးမြောက်မေးဒီတောင်ကကြော်နိုင်မှာမထင်ပါဘူးဘိုးကတော့မေ့နေမှာမဟုတ်တာကြားနေတာအဲ့လိုတွေပြောဗန်စာဥဒိမေးထားလိုက်ခဲ့လားတို့လက်မထိုးလိုက်ခဲ့လားတို့မေးတဲ့လူကမေးစိတ်နှကဘယ်နှထားတော့လို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကမလောက်ထိုက်ဘူးတဲ့နော် လောကအဲ့ဒါလှုပ်ရင်တော့သွားပြီဒုက္ခရောက်ပြီဟိုလူကအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေကြတော့လဲကိုတော်ကြောင်းဘသူ အခေတာတုံးတို့ဘာလို့လှုပ်ခုံအဲ့ဒီဒုက္ခတွေရောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကလေးဖြောင်းနေအောင်ငြိမ်ငြိမ်လေးထားပြီးတရားလေးဖွင့်ပေးတာတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလုပ်ပေးပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ် အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့နေအောင်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးနေရတယ်စကားမပြောအောင်မှန်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆူညာဆူညာနဲ့ဟိုလူလာဒီလူလာလက်မခံတာကောင်းတယ်နော်လာတဲ့လူကဟိုပြောဒီပြောသိပြောတာတို့တို့လည်းမပြောတာဘူးဗမာတွေကအထုံးစားအသာကြဲကြဲပြောရတယ်အဲ့ဒါတွေကဒုက္ခရောက်စေတတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အရာရာမှာ တတိထားရမယ့်ကိစ္စတွေဆင်ခြင်ရမယ့်ကိစ္စတွေလောကကြီးမှာရှိတယ်ပေါ့မိဘနဲ့သားသမီးဆက်လက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြရသားသမီးကကိုကျင်တရား ကောင်းပြီးတော့မိဘမကောင်းဘူးဆိုရင်သားသမီးကမိဘအရာလို့နေပြီးတော့ကိုမိဘကောင်းလာအောင်သွေးဆောင်ဖြားယောင်းလို့တိုက်တော်နှိုးဆော်ပေးလို့ရှင်လေမိဘကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုပဲလုပ်ရမှာပဲ ဟောနောက်တစ်ခုကဆိုပါစို့ကျန်ကျန်ဖမမေးတတ်ကြတယ်မိဘစကားကိုနေရာတကာတိုင်းနားထောင်ရမှာလားလို့မေးတဲ့အခါမှာအေးကျိုးချောင်းစီလျော်တဲ့မိဘစကားကိုတော့နားထောင်ကျိုးချောင်းစီလျော်မှုမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဟာမျိုးကိုကဥပမာဖုန်းကြီးဝတ်ချင်တယ်မိဘကမိုးစေခြင်းဘူး သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနေရာမှာမိဘရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုယူရမယ်လို့သူတို့ဟောတာရှိတယ်ဒါကဘာကြောင့်ယူခိုင်းတာတုံးဆိုတော့ခမည်းတော်သုတ်တော်ရဏမင်းကြီးကရှောက်သွားတာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုဒါလေးတော့ဂရိပေးပါဆိုပြီးရှောက်သွားတယ်နော်မိဘတွေရဲ့စိတ်နှလုံးဆိုတာတဲ့ကိုသားသမီးပေါ်မှာအမတန်မှချစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မိဘခွင့်မပြုရင်တင်ကားဝမပေးပါနဲ့ဆိုတာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒါကိုဂရိပေးလိုက်တာ သို့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီငယ်လေးရေဝတဆိုတာကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမှားထားတယ်ရဟန်းတော်တွေကိုကိုတော်တို့တဲ့တပည့်တော်ညီလေးရောက်လာလို့ရှင်ဝတ်ပေးလိုက်ပါတဲ့တပည့်တော်အမေဖေတွေကဗုဒ္ဓဘာသာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာသာကြားတွေဖြစ်နေတယ်သူတို့စီခွင့်တောင်းစရာမလိုဘူးသူပဲမိဘပါပဲလို့ပြောတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တခါတခါမိဘသဘောတူ တူသည်ဖြစ်စေမတူသည်ဖြစ်စေလောရတာရှိတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုကဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတိဋ္ဌရမင်းသားတောထွက်တယ်မိဘတွေကမထွက်စေခြင်းဘူးစာပေထဲမှာဘယ်လိုရေးထားတော့ဆိုမာတာအကာမကဏံမာတာပိတုဏံရုထန္တာဏံ ਨੇ အမေဖေတွေကမသွားစေခြင်းလို့ငိုယိုနေတော့ဘုရားလောင်းလေးတောထွက်တော့မိဘတွေကနားမထောင်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့ခနေ့ခင်မှာဆိုရင်နော် အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာမိဘစကားနားထောင်နေလို့ရှိရင်ဖျားဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဗျာကောင်းတဲ့ပဲလုံးဝမယ်ဆိုတဲ့နေရာကြတော့မိဘစကားဟာအဓိကမဟုတ်ပြန်တော့ဘူးပေါ့ဒီလိုဆွလို့တာနော်နားထောင်ရမယ်ဆိုတာဆုံးမဩဝါဒအနေနဲ့じゃနားထောင်အောင်သို့တော်မိဘစကားကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကြီးမှန်းတဲ့ကုသိုလ်တွေအောက်တန်းကျနေလို့ရှိရင်တော့နားထောင်ရမလို့ဘူးလို့ပြောရမှာပဲ ဒါတာရကရှိလားရှိတယ်လေဘုရားလောင်းနေအမိဘတကနားမထောင်မနဲ့တောထွက်သွားတာတွေအများကြီးပဲတောထွက်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်တာပဲအဲ့တော့မိဘရဲ့ဆုံးမဩဝါဒကနှိမ့်ချနေပြီးတော့ကိုလုံးတဲ့အလောက်ကပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်နေလို့ရှိရင်တော့မိဘတကနားထောင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုမှာပေါ့နော်အနိုင်ငံသားတွေကကျန်ကျန်မာမာမေးတတ်တယ်ဒါမျိုးဟာကျန်ကျန်မာမာမေးတယ် ကျန်ကျန်မှမှမေးတာဟာကျန်ကျန်မှမှတွေးလို့ကိုမတွေးရင်ကတော့ဘာမှမေးစရာတွေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမှတ်တမဲ့မနေရဘူးတွေးရကဲနောက်တစ်ခုသူတို့မေးတတ်တာလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ရသော်ဘုရားကရသော်ဘုရားတောထွက်တဲ့အခါမှာကြည့်ရသောတရာကိုကလေးတယောက်နဲ့ပြစ်ထားခဲ့တာမဟုတ်လားကလေးတယောက်နဲ့ပြစ်ထားခဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက် ရသော်ရာရဲ့အမေဖီနေရာကနေစဉ်းစားကြည့်ငါသမီးယူပြီးတော့ဟုတ်လားကလေးတယောက်နဲ့လုံမကြွေးပဲနဲ့ပြစ်ထားခဲ့တယ်လို့မပြောပေဘူးလားပြောပါပဲသူ့ဖေကြီးကလည်းအဲ့တိုင်းပဲသုပ္ပဗုဒ္ဓတဲ့ရသော်ရာရဲ့အဖေဒေဝရရဲ့အဖေအဲ့ဒါနဲ့မချိနဲ့တာသူဖရာရဲ့ oriental တယ်ဥလေးတော်တယ် တုပ္ပဗုဒ္ဓဆာမေရောမာယာရဲ့မောင်သူလုံးဝမကျေနပ်ဘူးသူသမီးကလေးတယောက်နဲ့ပြစ်ထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မကျေနပ်ဘူးဘုရားလောင်းတော်ထွက်သွားတာဘုရားဝင်ဖတ်တဲ့လူကတော့မလေးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျေနပ်စရာရှိရလားမရှိဘူးအဲ့ဒါမကျေနပ်လို့တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားကဒေဝဒဟတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာသူက လမ်းပိတ်ပြီးတော့အရက်တောက်နေတာမြတ်စွာဘုရားဆုံးကမဲ့သွားလမ်းကိုအရက်တောက်နေတာတိတ်မပေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်သူဆုံးကသွားမယ်ဒီလမ်းကသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဗာပြောတော့ဆိုတိဋ္ဌထငါရငယ်တယ်ပေါ့ငါကယူဆိုင်ဆရာမလို့မကျင်တတ်ချက်တွေနဲ့နော်လမ်းပိတ်ပြီးတော့အရက်တောက်နေတာရသော်ဘုရားကဗာပြောတော့ဆိုအေးဒီ ဘာတွေတော့မင်းကြီးရတော့ခုနှစ်ရက်လောက်နေရင်တော့မြေမျိုးတော့မှာပဲသူအကုသိုလ်တွေကတော့များနေပြီရသော်ဘုရားပေါ်မှာစော်ကားတဲ့စိတ်တွေကအလွန်များတော့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပြီဆိုနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီစကားကိုနားတော့ကြားတော့သူကြောက်တယ်ကြောက်လို့ခုနှစ်ထပ်ရှိတဲ့တိုက်ပေါ်မှာတက်နေတယ်တက်နေပြီသူ အောက်မဆင်းမိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အထက်တိုင်းအထက်တိုင်းမှာလက်ဝိသမားတယောက်စီတယောက်စီချထားတယ် အကယ်၍များသူမေ့ပြီးဆင်းလာရင်အပေါ်ပြန်တွန်းပြီးတော့တင်ရမယ်လို့ပြောထားတာနော်လူခုနှစ်ယောက်နောက်ဆုံးခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့နေ့ကျတော့သူစီးတဲ့မြင်းက ထိမ့်မရအောင်အော်ဟစ်နေဟီးနေတယ်ပေါ့လေခုံပေါက်ဟီးနေတော့အဲဒီမှာသူမေ့သွားတာမြင်းကိုဆင်းထိမ့်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူဆင်းတာဆင်းတော့ဟိုကောင်တွေကလည်းပဲတွန်းတင်ရမယ်အစား အောက်ကြီးပဲတွန်းချအဲ့ဒါနဲ့အောက်ရောက်သွားပြီး မြေကြီးပေါ်လည်းရောက်မြေမြူသွားတယ်ဆိုတဲ့ဇာလံရှိတယ်လေအဲ့ဒါဒေဝရတ်တို့ရတော်ရာတို့ရဲ့အဖေပဲမကြည်မနက်စိတ်တွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာဒါလူတဘာဝပဲဒါပြောလို့မြတ်ကဲအဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟာရတော်တရားနဲ့သားတော်ပေါ်မှာတောင်ဝတရားမကြည်ဘဲနဲ့ရက်ဆက်ထားလားလို့ဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ဆန္ဒအရာသူလှုပ်တာသူတို့ကမှ ပြက်လို့ပျက်စီးစေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မဟုတ်ဘူးဒါဒီကလေးတယောက်နဲ့ငါပြစ်ထားခဲ့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးဒီတရားကျင့်မှတရားတွေအလုံးကိုကဲတင်နိုင်တဲ့တရားအလုံးကိုရှင်းပြနိုင်တဲ့တရားဓမ္မကိုငါသိနိုင်မှာဒါကြောင့်မလို့ငါတရားကျင့်ရမယ်ဆိုစိတ်နဲ့သွားတာဒင်းတို့သားမိနှစ်ယောက်ဒုက္ခရောက်စေဆိုစိတ်မရှိဘူးနော်လူစရာ တမင်လှုပ်တာနဲ့တမင်လှုပ်တာမဟုတ်တာဆိုတာရှိတယ်လေတမင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တမင်မလှုပ်ဘဲနဲ့ထိခိုက်နေတာတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်ကဲလမ်းပေါ်မှာကားမောင်းသွားတယ်ကိုမမြင်တဲ့အကောင်မလောင်တွေတက်ချိတ်မသွားဘူးလားတမင်လှုပ်တာဟုတ်ကဲ့လားအေးလမ်းလျှောက်သွားလို့ရှင်လဲပဝဲစိတ်တွေလို့ကောင်းနေတက်နင်းသွားတာပဲသေတာပဲအဲ့တော့ ဒါတွေကတမင်လောက်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါတွေကနော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတင်းတို့သားမိနှစ်ယောက်ဒုက္ခရောက်စေဆိုစိတ်မရှိဘူးတရဝါတွေအသိဉာဏ်သိရင်သူတို့နှစ်ယောက်အပါအဝင်တရဝါတွေချမ်းသာမဲ့နိလန်းကိုငါရမယ်ဘုရားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ထူခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့သွားတာမြတ်စွာဘုရားလားဒါကတခု နောက်ထပ်သာသမီနဲ့မိဘဆိုဝေတန္တရာဇာတ်ထဲမှာဖတ်ဖူးကြတယ်မို့လားတားလေးနဲ့သမီးလေးကိုစုစကားပုံနာလာလှူခံတဲ့အခါကြတော့နော်လှူလိုက်တယ်မို့လားခုခေတ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရက်ဆက်တယ်လို့ပြောရမှာပဲရက်ဆက်တယ်လို့ပြောကြမှာကိုသားကိုသမီးကိုကိုဖျားဖြစ်ချင်တာနဲ့လှူတယ်လို့နိုင်ငံခြားလှူတယ်အဲ့လိုတွေးတယ် အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်မှာခုခေတ်ပြောနေတဲ့ human right ပေါ့သူကြတော့ father right ပေါ့နော်အဖေရဲ့အခွင့်အရေးဟာမိသားစုပေါ်မှာအဖေကဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့ခေတ်ကနော်မိဘကဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဖခင်ကဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဖခင်ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းသားသမီးကလိုက်နာကြရတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာနော်သူ right ရှိတယ်ပေါ့ သူ့အနေနဲ့ကလည်းသားသမီးတွေကိုမုံလို့လုံထားမဟုတ်ဘူးသားသမီးတွေတဲ့မျက်နှိုးတာရှိတယ်။ရသော်ဗျာဒီအလောင်းတော်ကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်ငါသားသမီးတွေကိုမမုံဘူးဒါပေမဲ့သားသမီးတွေတဲ့ပိုချစ်တဲ့တမ္ပယုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရဖို့ရာအတွက်ဒီအလုံးလုံးမဖြစ်မယ်ဆိုရင်လုံးရတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောတာ။ဆန္ဒကိုကအမှန်တမ်းကြီးမားနေတယ်ပေါ့နော်။ကြီးမားနေသည့်အတွက်ကြောင့်သားသမီးတွေကိုလှူလိုက်တာဟာ မင်းတို့ဒုက္ခရောက်ပြီတော့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့လှူတာမဟုတ်ဘူးသူ့အနေနဲ့ဘာမဆိုလှူနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီပြန်ပြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့မစ္စရိယစိတ်ကဘယ်နေရာမှမရှိတော့တာသာသမီမပြောနဲ့သူ့ရဲ့ရင်ထဲကနှလုံးသားထုတ်လှူဆိုလဲလှူမှာပဲမျက်လုံးတောင်းရင်လည်းမျက်လုံးထုတ်လှူမှာပဲသွေးတောင်းရင်လည်းသွေးကိုထုတ်လှူမှာပဲ အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိနေတာဆိုတော့အပြင်ဘက်ကပစ္စည်းမျိုးကိုမပြောနဲ့သူ့အတွင်းကပစ္စည်းတောင်လှူပါလို့ဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါဖခင်တရားရဲ့ right အနေနဲ့လုပ်တယ်လို့ဟိုသားသမီးကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲเนาะကျန်ကျန်ဗမာနိုင်ငံသားတွေကလည်းမေးတယ်အိန္ဒိယမှာသူ right ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးရရသော်ဗျာ သာသမီဘုရားအလောင်းတော်ဟာဒီလိုလုပ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်တယ်။နောက်မရီဒေဝီကိုလှူတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အခွင့်အရေးဆိုတာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီအင်းရှင်ယောက်ျားကတည်သွားလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကမုတ်ဆိုးမအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ ။မိုးဆိုးဘအဖြစ်မခံနိုင်တော့ဘာလုပ်တော့ဆိုအိတ်ရှင်ယောက်ျားတကြိုတဲ့ထဲမှာသူတို့ပါထည့်တကြိုလိုက်တာ။နော်။အဲ့ဒါကိုစတီလို့ခေါ်တယ်။သူတို့အိန္ဒိယဝါဒနဲ့စတီ။အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာဥပဒေနဲ့တားပြီးတော့အကြီးကျယ်လောက်ရပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးကနေခေတောင်ချောင်းညိုချောင်းညာတောရွာတွေမှာကျန်းနေသေးတယ်အဲ့ဒါအိန္ဒိယမဟာရာဇာတယောက်မှာမိဖုရား900ရှိတဲ့ထဲပဲနော် ဘယင်ကြီးအဲ့ဒီမဟာရာဇာတည်သွားလို့ရှိရင် နောက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုမိတကြိုတဲ့ထဲမှာတူတူတကြိုခံမဲ့အမျိုးသမီးက250ရှိတဲ့သူတို့စိတ်နဲ့ကိုနော်သူတို့စိတ်နဲ့ကို လိုက်ပြီးတည်မဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါလူဆိုတာယုံကြည်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လုပ်ကြတာအေးဒါကြောင့်မို့လို့မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုဒီမှာမိဘဆိုတာရှိတယ် မိဘရဲ့ခြေဆုတရားဆိုတာရှိတယ်မိဘကိုပြုစုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရတယ်မိဘကိုစော်ကားလို့ရှိရင်အဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မိဘကိုတတ်ဖြတ်မဲ့မာတုကာရကကံပိတုကာရကကံထိုက်တယ်မိဘကိုပြုစုလို့ကျွင် ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်တယ်မိဘရဲ့ခြေဆုကိုဓမ္မနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ခြေအောင်ဆက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုမှတ်သားပြီးတော့ မိဘနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လွဲမှားတဲ့အတွေးတွေမတွေးမိစေဖို့မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေ ထားပြီးတော့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာတတဝါများစွာေယံกว่า ချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာသေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်း တွန်းငါဖြံဒိညာကြပါစေအရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာဒုယသန္တပြည့်ပါစေအရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာဒုယသန္တပြည့်ပါစေဒုယ ဖောလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဝေတံပဝါယံတုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုတ်အပ်မေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗေဒံကျွင်းမဲ့ဥဒ္ဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏ မနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေတိလင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသော ရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေမြจิตတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဗန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍သူကန္တကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်တို့သည် ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း